auscultan ciu ien ivu die vie dio, cae hudia nocte, mi montros al vi ciel fari la tradizian australian sandvicion, ciu usas vegemaito. Nur, vegemaito, estos tre fama ci tie in Australio, ni kutime manges gin um, mate manje, cae foie tag manje, cae vesper manje, depende de kiel pigra ni estas, se gi estas vere tre fama. Um, sed ni audis antaue, ke usonanui, a uh, preskel ne nie manjes kai kiam ili manjes din ili tute ne povis toleri din sed nun mi volas montri al vi kiel am ah, fari sandvicum kun vegemaito Do, yenji a nu e vi bezonas la vegemaito um, ah, anka vi bezonas buteron kai en chi tiu filmeto mi nur uzos unu pezon de pano do a nu e vi devas rosti la pano do atendu momenton do kiel vi povas nun vidi mi rosta slopanon kai mi simple devas atendi eble 2 minuto in en nun vi povas vidi ke la butero estas sur la pano kai kompreneble mi nun devas meti la vegmaiton sur la pano sed vi devas rigardu min atente ĉar vi devas esti iom zorgeme kiam vi uzas vegmaiton vi devas uzi la justan am um, sumon de ĝi do por sandviĉo um, kun Vegemite, vi devas uzi tio multe, au vi ne gustos gin. Do, rigardu, vi metu gin sur la pano, tiel, kiel vi povas vidi, yes, bone, kai tio estas cio, vi simple devas fari tio multe, kai poste simple prenu la sandvicion, memoru, en metu grandan sumon da Vegemite, ser vi ne uzos grandan sumon, vi tute ne gustos gin. Fidu min pritio, kai nun simple manju gin. Bon gusta! Faro tion! Estas bon gusta sandwicho, mi promesos al vi! Feta tio! jen cio, se vi shatis cu idi con evil dia, simple shatul la filmon, disconigu gin, abonu mi an se vi an ne abonis, ca mi vidos vin, en la venonta filmo, ca se vi ne estos tie, mi cu por vi. <laughs> Kai, es es du afero, i kiun mi vols didi, anto al mi finos ci tiun filmeton. Anue, mi ne estes a sola esperantisto ki u videoblogas ciutage. Fakte, mi conas una alian, lia nomo estes Justin, kai mi emetos um filmetto de lì e mia filmetto do gestos quasi un exception es das filmetto ein filmetto no <laughs> said yes yeah, simple edo alia canalo mi metos sul gilon alia canalo e mia per kai che a bono li an canalo c'ha fatto è tre interesse por vidi la progresso de fresh bakita es prant tisto tag und post tago kai nun mi volas trolli la universalen esperanto asocion kai mi esperas ke vi chui povas helpi min uh, mi metos ligilon el per scrivo sube um, kai gi simple estas ligilo al Facebook pagio de la Universala Esperanto Socio kai fakte gi ligas rekte al grava scienza revuo dedicita al Esperanto kai Kompreneble la artikolo estis tradukita uh, al Esperanto kai UEA decidis um, el sendi gin per sia Facebook page se estus ege a muse for me se vicui simple idus tien kai didus la commentaio sub la official ke have la homo qui traducis tion mute forgesis la positive one li tutte ne forgesis gin se rimago se che vin al deck vin homo di diske only oh, for the guesses like tiu multe char vere shine la redactoro simple pensis Se kia mi forgesis gin. Hei tiam li mult foie tra legus li an To Do eble ni povas troli la universala ne esperanto oso tion. Do helpu min, kai mi povas vidi kio multe el vi eses dedicatai alla evil dia um, celo. Do <laughs> yes, jen cio kai kia ci mi vols dangi mi an dona tanto in ce patreon kai ili estas joao figueria alexander tolefesen uh cold arm tommy linsley slavish galaya robert nilson lupe sc jz knuckles kai shane power kai se vi vols donati an mia kanalo por ke gi pli boni ju eston vi povas per la ligilo sube en la prescribo